行くぞ奴らをぶぶちのめすぞ大気中の意志を警護にするは規律私の生けし火炎はお前たちの汚れた身の内を浄化する た私がここにいること誰にも見られています待機中邪悪を壊滅しうーモアさドアを打ちかまやる俺を武器をするからから治療してほしいやつは前に 今助けてやる 前に進むぞこちらチェンなめるなよお前犠牲者の苦しみがかるわけねえんだ何やってんだああくっ言葉でも伝わりにくいのよ書いてるいつでも行くなめるなよ こちらチェンチンでか武器をその殻から解き放つ Mission a c c o m p l これほどの激戦には必ず苦痛が伴うだがてめえの武器は嘘をつかねえ見てみろ高々と勝利を歌ってやがるぜ